Ayun ba yun? Sa main truck. Pabasukan yung drop. Uy, isa, isa, isa. Pabasukan drop. Isa, isa. Dalawa, dalawa, dalawa. Sa right side dati meron ah. Oh, sige, sige, Sa south meron din ah. Meron din. Nahirap tong pwesto natin, boy. May isang pa sasakyan, di ba? Sino yung bumaba rin? Dito ako sa may ano. Dog house. 150, 150. 150 tol, 150. Di abot, 150. Hmm, likod, likod, likod. Sino may shop drink sa inyo? Ako. Mm. Baka sa linser, eh. pre. Baka sa linser. Sa puno. Gilid yung gilid nga pa. Naka ano ba? Nakanda pa ba? Baka sa linser, ah. Ayun, nakita ko. Yun yun. Tambad na to, ano eh. Wala siya sa bilog. Wala sa bilog. Lugi na yan. Panalo na Wala, wala, to. wala sa pilog. Yung kasama niya, wala. Nandito na tayo, southeast yung uh, kampe. agad, abnormal. Nasaan na isa? Southeast, 150 pre. southeast. Nandyan dyan. Southeast meron dyan. Diyan banda. Diyan banda. May kotse, di ba? Pasok yun ni kotse. Rush yun na dun. Rush yun na dun. Oy, rush na kayo. May di ba may sakyan kayo dyan? Sabog na pala. Sabog na pala. Mm, okay. Mm, okay. Very good. Very good. Tangi. Hindi mo lang nakapatay. <laughs> Reset. Invite mo yung gago. Invite mo yung gago. Puro Pilipinas ba yun? Pilipinas ba Invite mo yung tatlo. Invite mo yung tatlo. Wait lang, koma na. Ano, naan mo ba, boy? Torjak ito eh, yun, di ba? Eh, Tapos Ash. Yung, ito, oh. yung Ana ba yun? Isa? Ano? Ano?